занимается такой акваэробикой, обязательно тренера. И холодная вода должен брать полезно. Взяли за ручки. Взяли за ручки. Как же забыли, взяли за ручки. И снова повторяю простые движения. Легкая пробежка. Разом ми ж сила! Україна єдина! Руки к солнцу, руки к небу! Нижняя набережная Бич от Таити. Аква и Рубика. Европейские стандарты занятий спортом в воде. Побежали. Повторяю простые движения. Представляем все, что у вас в руках гантели, напрягаем мышцы. Девушки представляют, что у них гантели женские, мужчины, что у них тяжелые мужские. Дисциплина, выровненное видение. Внимание Внимание на тренера. Повторяем простые движения.